ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੀ ਤੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਤੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀਆ ਤੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਭਲਾ ਹੈ ਜਿਸਮ ਸਾਂਭਲਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗੋਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਲੈਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖੁਰਦਲਾ ਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤੋੜੀਆਂ ਸੁਕਾ ਲਵੋ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਗੜ ਲਵੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੰਦਰਾਂ ਨੇ ਰਗੜ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਕੋੜਾ ਤੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੇਵੀ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੈਸਾ ਲਓ ਐਸਾ ਐਸਾ ਮਾਲੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕੱਲ ਮੈਂ ਮਰੂਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਫਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਬੇ ਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ird gird ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਣ ਗਵਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਕਪੜੇ ਬਣਾ ਲੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਲੈਗਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਖਰ ਚ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਅੱਲਾਹ ਇਜ਼ਾਦ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰਤ ਸਹੀ ਕਰੇ ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ